Hai gengs, di video kali ini aku mau membicarakan mengenai minimalis. Seperti di video-video sebelumnya, aku sudah mulai mempelajari mengenai prinsip less is more ini hampir 2 tahun belakangan ini. Hal ini dimulai dari kehidupan keuanganku yang sepertinya selalu stuck setiap gajian hanya mampir di rekening bank karena esok harinya akan mulai ditransfer untuk membayar semua tagihan. Hayo, siapa di sini yang mengalami hal sama? Silakan tunjuk tangan dan jangan lupa ya komen di bawah. <laughs> Walaupun tiap tahunnya gaji naik, tetapi tetap saja merasa kekurangan. Tahu nggak kalau hampir 87% orang Indonesia tidak bisa menabung karena mereka hidup dari membayar utang ke utang tiap bulannya. Jadi tenang, kamu tidak sendiri kok. Hidup di dalam utang ini menjadi tren yang akan hidup selamanya. Terlebih di zaman yang modern sekarang, kamu lebih dimudahkan untuk berbelanja, untuk menghabiskan uang di kartu ATM dan juga kartu kreditmu hanya dengan menggunakan handphonemu. Manusia dikuasai dengan gaya hidup yang konsumtif yang akhirnya malah membuat timbul rasa insecurity. Membuat ingin merasa lebih dan lebih. Tidak ada rasa puas. Yang lama-kelamaan akan menggerogoti hidup kita istilah hedon muncul di zaman sekarang karena keharusan untuk memakai barang yang bermerek dan mahal untuk memuaskan keinginan, apalagi kalau bisa ikutin tren. Itu kata dunia. Prinsip minimalis sangat unik karena mengajak kita untuk fokus kepada apa yang penting bagi kita, apa yang kita butuhkan saja, tidak lebih. Berikut 5 keuntungan minimalis yang aku rasakan. Yang pertama, it's a hard process with the happy ending. Gaya hidup minimalis, jika dilakukan dengan benar, bisa membantu kita di banyak aspek dan patut untuk dicoba. Perlu space lebih minimalis. Perlu menabung, minimalis. Perlu mengatur kehidupan yang berantakan, minimalis. It's a process, it doesn't come overnight. Kedua, with less shopping comes more saving. Praktik hidup minimalis bisa jadi solusi dalam hal keuangan kita Secara pribadi, hidup minimalis ini sangat membantuku dalam planning keuangan, karena semua akan lebih teratur. Lucunya dari barang yang semakin sedikit, kita jadi tahu apa yang perlu dan tidak perlu. Ini tentunya berpengaruh dengan cara kita mengatur uang juga. Ketiga, less clutter, more room to grow. Dengan memiliki jumlah yang terbatas dan cukup secara physically, kita jadi punya lebih banyak ruang secara mental untuk mengatur kehidupan kita. Remember, less clutter, more room to grow. Keempat, hidup sederhana. Hidup minimalis bisa mengontrol prioritas kita dalam mengkonsumsi apa yang kita gunakan kita bisa menjalankan keseharian kita dengan lebih mudah, lebih praktis, lebih sederhana. lebih bersyukur, dan lebih bahagia. Fokus kepada hal-hal yang penting dalam hidup kita membawa kebahagiaan. Nah, kebanyakan dari kita masih sering nih fokus kepada apa yang dimiliki orang lain. Misalnya teman kita yang punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, membuat kita iri dan mengasihani diri sendiri. Alhasil kita merasa jadi orang yang kurang beruntung di hidup ini. Hidup minimalis mengarahkan kita untuk fokus pada waktu atau hal-hal lain yang jauh lebih berharga di hidup kita. Fokus pada apa yang kita miliki, bukan apa yang dimiliki orang lain. Jadi, kita lebih bersyukur dan lebih bahagia. thank you dalam 1 Timotius 6 ayat 7-8, Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saat kita terlahir ke dunia ini, kita tidak membawa apapun. Pada saat kematian datang nanti, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Di dalam doa Bapa kami disebutkan, Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kabar baiknya adalah Allah meminta kita untuk tidak mengkhawatirkan pakaian atau makanan, karena Allah Bapa mengetahui kebutuhan kita.